Olá! Hoje irei ensinar a como criar uma atividade com perguntas no EduFlow. Primeiro, entre como instrutor no EduFlow e clique em Criar Curso. Escolha a opção Criar Curso do início. Nomeie o seu curso e clique em Criar Novo Curso. Vá em Adicionar Atividades e Fluxos e para criar uma atividade com perguntas e respostas que os alunos deverão anexar, clique em Submissão. Ou role a página para baixo até a parte de fluxos e escolha um tipo. O mais completo deles é o segundo, que permite autoavaliação e avaliação de pares. Para adicioná-lo, clique no ícone. Assim, uma atividade surgirá no canto esquerdo da página. Para editar qualquer um dos itens, clique nos três pontinhos e vá em Editar atividade. Essa opção permite edição de título, descrição, anexo de uma lista com perguntas e alteração de regras e pré-requisitos que os alunos deverão cumprir antes de enviar a atividade. O mesmo poderá ser feito com a avaliação de pares, autoavaliação e reflexão sobre a avaliação de pares recebida. É isso, muito obrigada!